Kubanga Misa Kisemakula muganda wange tukuze ffenna tubadde ffenna tukyali ffenna kati bw'oteekamu nti akusonyie neebuza ate twekola ki enjogera gyayogeddemu oh, oh, abadde nga alaga kubagambye ah, gwe ye buli kyabeeramu olina okkibeeramu hmm. naawe kyolimu alina okkibeeramu nga walinga wabaddewo obutakkaanya awo twabadde obutakkaanya kyenjagala omanye ku Misa Kisemakula nti mulabanga mukwano gwange muganda wange kwanzikira olunaku lumu nakola vidiyo nensumula mapeesa yaliya nekiresi taata misa kisemakula nava ebuwaata eyo najja namuggo nga bukwesi misa kinaŋgamba nti dduka taata ze nga yagala kukuba nensoka nezuka nembuza muzei namukozi naŋgamba okola otya vidiyo naŋgamba yagambye wakola otya vidiyo nota mapeesa oyagala kufuuka muyaiso yembeera nti bwenakolanga ensobi etatamisa kisemakulaja mamamisa kisemakulanga vive fena nga, nga tuyambagana mbeera efaanana bwetu kati boga nti ate wabaddewo okwenyiza nkusonyiye tekibaera obadde tolinyana ku papaazi oba oliawo ngaojjawo obuzi olwolutagaane kyokozeseza kirungi nti oba oliawo hmm. naye nga ku papaazi ani andagiriddewo anti esimu yakubiddwa nonono no, no, no. ku papaazi babadde nzijawobula bwewabaawo olumu ngaabantu ba, ba, balimu mukusanyikwa kwabwe benywereddemu ate nga sikanywe sijenerwe neetaze nzija era wano wendya ku kyennyanja ekirimu ekinyoobwa ekyennyanja ekya ssemutundu ekikalo ekyo kitali mu kinyoobwa nkirya mwatuuka n'okukola auditions omukulu papa minisita kisemakula n'ateeka ekiwandiiko ku intaneti mm. n'agamba nti bandi gundiyamu agisuddewo tumwakola eri ku otospa okijjukira bulungi nnyo era byebimu ku byabakyankalanya ongera obubakyankalanya owaayiriza anti owaayiriza auditions twali tutuyita misa kisemakula twali tuyita abaana abato abaagala okuyiga okuyimba mm. kakati ate bwoganti ati misaki yasuulawo bandi naye nalimu auditioning twayita baana bato era bajja era misaki yoba kubasapotinga those auditions kikola kituufu ekyaliwo kunjawukana yammwemwe nga mmwe ah, ndowooza oluusi oluusi buli lweyongera obuvunanyizibwa obumu bukka obulala ne bweyongera abawagizi baffe baatugambanga nnyo nti ngaogyeko okuyimba mutandikeeyoko ku mirimu emirala misakyo bulaba natandika papaazi nabala nebatandika byebatandika kati obudde obugenda ku show bwakendera abantu nebatandika okuyiwa show n'omulinda ejjinja natasobola ate masaka nasobola n'omulinda egomba natasobola ate kampala nasobola sho netutandika okuziyiwa wetwagamira nti bannange tusooke tuwummuzeemu engeri obuvunanyizibwa gye bususe lwemusobodde nga mwekakasiza nti munaabaawo nga tukola sheyawamu nemutasobodde nga mukola ki nga tetujja tuleme kulabika ngaabalimba nensonga lwaki nti sho ya kumi na mwenda tuzze ne tubagamba gyetuli ah, abiri mu lumu tujja kwayo masaka ate tuwummulemu tudde ku mirimu egyaffe emirala then bwewa olibaawo sho endala nga ate tugira nga tubabuulira nti eno sho tugirina nga tujja mu mbeera efaanana lwaki abantu abasinga bagamba nti no mwalina enkwe nyingi nnyo mu kibiina ate oba oliawo nesente mwali nga temugabana bulungi era byebinku byabaleetera okwawukana ah, kisinzira ku type y'abantu bonyumya nabo neffe ngaabaalimu tewabangawo obuzibu mu ngabana tewabangawo obuzibu <clears throat> bonna bonna bonna mu kibiina ate enkwe enkwe nazo sizimanyi zoyogerako kubanga bwemba alina kyenjagala kigamba misa kinga muntu gwe misa kyewaba alina kyange yagala akiŋŋamba jofure lutayo omulabye waali kati enkwe zoyogerako simanyi bantu gwe wasinganga okuba n'enkwe kyobaolaba nga wagenda mu nuupu novayo nodda mu nrm eh. yes Uh, ndowooza abakubabuuza babuuze bakuggumize hmm. you know sometimes eh, banamawulire mutyuninze layini yaffe okusingira ddala gwe nga mugiza mu violence ndowooza kyekitunda hmm. violence yekola ki yetunda naye ate bambi mutta emitima gy'abana abawuliriza mubawabya buuza ekituufu kubanga omuntu gwova okuba naye muva kulya mwenna muva kunyumya mwenna ate bodde olwokuba byayogere tebikutundire noga ti aka ah, tugende tugambe nti enkwe tugende tugambe nti kino so be straight nakyo kifuna naye nokusinzira papa minisa akisemakulu engeri gyayogeddemu wali mm. n'engeri gyabaddemu mm. motion mm. ng'olaba nti waliwo ekyali kyabawula naye ye alabika abitadde nze ndowooza gwe wange kubanga oganye okuddamu mubuuza kyabadde ategeeza okyali kupapaaza akyaliwo naye atozza eno kweno ku bbali obuuza so mbadde nsaba nammwe abamawulire mutuyambe muli tafaali ddene mukulaakulanya music industry mumaketinge music positively muleme eva kuleeta nga munoonyamu kyawula munoonyamu kyawula kino nekiterera wano nokyawula subira tutereeze kuba emyaka gye tulimu kuluno muvuddeyo mwegatte kati ndowooza okusinziira ku bandi abantu kibadde bagamba nti no yagwa bani music yagwa era ketusuubire nti no mugenda kwekwata badde nsaba bwe tuba twaze promotinga show ya mukulu waffe ya muganda waffe ya muto waffe misa kisebakula ya 19 kyetuba tusitiikingako fonna bw'oliba oyagadde ekirala bweneggwa then you can also organize your press conference naawe n'obuzeebuuza ebiryo webale はい。